Да, може. Тоа е законска обврска да се плаќа радиодифузна такса, затоа што фирмата се уште е заведена во Централниот регистр на Република Македонија, иако поднесува секоја година празна завршна сметка.